O, po cichu Max wyjdzie, chodź. A czysta, ale... A tak. Beta. On my way to plant. Bomb has been planted. Lean. Masz smoka. Masz tam rękę. Masz smoka. Throwing smoke. Poroszę z tym smoke. Nie wierzę, kurwa. It's got a